demak endigi videorolikimizda hozir hech qancha vaqt o'tkazmay yana videorolik tayyorlayapman sizlar uchun ya'ni va'daga vafo ya'ni to'lov qilish ya'ni onlayn sertifikatimiz uchun to'lov e, to'lov qilishni o'tamiz saytga kiramiz google haqida ishni boshladim google for education label bir deb qidiryapman hop saytga kiramiz bu saytdan qaynaq foydalanish bo'yicha oldingi oldingi video roligimni ko'rgansizlar endi boshqatdan boshdan tushuntirish shart emas tez tez vaqtdan yutish uchun tez tez boramiz okey allohimga shukur murodjon teshabayev akkauntga kiryapmiz bizni youtube kanalimiz youtube kanalimizda biza hozir yaqinda tashladik mana 18 daqiqa bo'ldi deyapti viza karta uni oling mana bizga kerakli video roligimiz mana shu agar kimdir yana qiziqmoqchi bo'lsa mana shu video rolik orqali kirib yana ro'yxatdan o'tishni o'rganishlari mumkin albatta hozirgi tashlayotgan videomni tagiga ham описание qilishga ham tashlab qo'yaman ссылкасini agar telegram agar youtube telegram orqali ko'rsatmoqchi bo'lsa telegram kanalimiz ham mavjud akt markazi ya'ni qidiruvga akt markazi bilan ushbu logotip asosida chiqib keladi hozircha shu logotipda demak tushundilar yakata markazi degan ma'lumot mana ham olishinglar mumkin albatta vaqt undan foydalanish uchun reklama ham qilib oldim ho'p endi saytimiz ochilibdi hop ushbu bilimni tanlaymiz pauza turaman biroz sababi internetim sal sekinligi uchun ham diqqatiga oshib ketmasin tezlikni ko'rib hop saytimiz ishga tushdi demak buni birinchi pul tanlayman mana o'n dollar to'lov qiling deyapti mana shuni bosamiz shuni bosamiz uning uchun o'zbegimiz internetga ko'z tegmasin iloyim tezligimiz yaxshi xudo xohlasa mana 15 minut ochib qolsa kerak biroz pauza qildim sekinlashib ketganiga ho'p ushbu bo'limni tanlayman bungacha paymeni ochib turamiz paymeni mana biza hop kartalar bo'limini tanlayman endi ancha kutmaganiga uzilish bo'libdi hop Biz viza kartamiz. Uni sizlar mana ko'rish qilamiz. Karta raqamimizni yoz mana shu karta raqamimizni kiritamiz biz hozir. Faqat saytimiz ishga tushsa albatta keyin kiritamiz. O'lchani pauza. Hop, boshladik endi. Hop, bu yerda yozyapti 10 dollar. Karta raqamini so'rayapti. Bu yerda bizning karta raqamimiz bor mana. mana kirdik va buni uni ko'rish mashinasini shu narsani ko'rishni bostiraning katta raqam chiqib keldi mana men buni wordga olib oldim ko'proq qilib vaqtdan yutish uchun hop katta raqam tashladim uzr olaman tushishim kerak emas edi ochib javob to'g'riliklar tan oldik bu yerda sv s va s nomer deyapti bu nima sv s nomer mana buni svni ko'rsatish bo'lsa mana video kartamiz orqa qismi qo'ydirilgan karta raqamini ko'rsatishni bossak aylanaveradi mana to'rt yuz to'qson bir ekan bizda to'rt yuz to'qson bir kiritaman visa amal qilish muddati turibdi bizda amal qilish muddatimiz o'n bir yigirma to'rt ekan o'n bir yigirma to'rt bosamiz saqlanit juda xohlasa mana to'lovimiz amalga oshmoqda загрузка boshlandi endi iloji yo'q pauza qilib turolmayman kutamiz bir minut ketami besh minutni загрузкаni sizlarga ham sabr biroz pauza qildim qilmasam bo'lmasdi ekan salkam besh minutdan oshib ketdi ho'p o'zbek tilini boshlaymiz yoz tutdi chunki to'lov qilish vaqti ancha olib qo'yarkan ho'p bajarildi deyapti yana bir qadam biz biz hozirda ro'yxatdan o'tishingizni ko'rib chiqmoqdamiz va qisqa vaqt ichida sizga elektron pochta orqali tasdiqnoma yuboramiz iltimos diqqat qiling tasdiqlovchi elektron pochtangizni olmaguningizgacha ro'yxatdan o'tish tugallanmagan to'lovingizni qayta ishlashda muammo yuzaga kelsa qo'shimcha qadamlar talab qilinishi mumkin batafsil ma'lumot uchun elektron pochta manzilingizni tekshiring deyapti tushundingiz a endi to'lov agar to'g'ri qilgan bo'lsangiz to'lov albatta amalga oshadi bu juda muammoli joyida ham yo'q bajarilini bosdik sizlar qanday sizlar elektron pochta kiritgansizlar boshida o'sha pochtalarga keladi yana qanday pochta degan ekan degan savol bo'lmasin qaysi pochtani boshida kiritgan kiritsalaring o'sha pochta bo'yicha keladi ya'ni men bu yerda endi загрузка bo'lib qoladi kiritganimizda pochta bilan kiramiz eslasalaring ana shu pochta qaysi pochtani tanlagan bo'lsalaring o'sha pochta asosida kiradi hop pauza bugünce paymeni ko'rib turamiz bir bitta bir berib yuborsalaring mana menda bir ming pul bor edi Yani bir ming uch yuz ya'ni pul yechdi уже pochtaga xabar keladi albatta xabar kelganda yana agar ko'ngillar bo'lmasa video qilib uni ham chiqaraman qanaqa qilib yana ulanib ketishini hozir mana shu videomiz mana shu загрузка tugab olsin oxirini ko'ramiz undan keyin videoni tugatsak ham bo'laveradi ho'p mana saytimiz bajarildi bajarishda bosganimizdan keyin quyidagi ya'ni o'zimizni oynaga qaytarib qo'ydi o'zbek tilini bossak hop pochta yopirib ko'ramiz pochtamız ochildi pochta endi kiramiz google forumga kirishimdan keldi mana kelgan xabarimiz mana shu bo'lishi kerak adashmasam so'ng hammamiz to'qqizdan keyin to'sibdi shundan keyin mash bo'lishi kerak hozir ko'rsinchi загрузка bo'lib hop video o'rigimizni davom ettiramiz hop translate qilamiz endi xoningiz tayyor qo'shqutisi uchun sakkiz kun imtihonga kirish uchun sizda sakkiz kun bor agargacha imtihonga kirmasangiz ro'yxatdan avtomatik tarzda yo'qoladi Assalomu ho'p tushundilaring mana imtihonga kirish uchun sizda sakkiz kun bor deyapti agar yigirma ikkinchi o'n to'qqizinchi noyabr soat o'n gacha o'n beshgacha imtihonga kirmasangiz ro'yxatdan o'tish avtomatik tarzda yo'qoladi deb eslatma bu vaqt ho'p assalomu alaykum joy ho'p daraja imtihoningiz tayyor bu xatni diqqat bilan o'qing chunki unda imtihonga kirish va uni yakunlash bo'yicha muhim tafsilotlar mavjud deyapti imtihonni boshlashdan oldin sizga kerak yangilash veb e, kamerangiz kerak bo'ladi deyapti ko'ryapsizmi veb kamerani ishlating deyapti tayyorlang deyapti barqaror internet aloqasi internetingiz yaxshi bo'lishi kerak uzilib qolmasligi kerak uzilsa internetingiz shu bilan aloqa ham buziladi qurilmangiz to'g'ri ishlashi uchun ishonch hosil qilish uchun tizim tekshirib o'tkazing tekshirish o'tkazing deyapti imtihonni boshlash uchun qadamlar imtihon boshlash uchun bu yerni bosing bu havola sizning havolangizga xos bo'lib sizni imtihoningizga avtomatik ravishda kiradi mana shu bosim kirib ketadi avtomatiki eslatma ishga tushgandan so'ng imtihon bir yuz sakson daqiqa uch soat sessiyasi yakunlanishi kerak ko'rilmagan mana shu joyda bossam kirib ketadi hop nada imtihonning maxfiyligi va imtihonning maxfiy siyosati iltimos esda tutingki imtihon maxfiydir va savollarni hech qanday holatda ham baham ko'rish mumkin emas google imtihon e, topshiruvchilardan imtihonni boshlashdan oldin imtihon platformasining kirish ekanligidan oshkor qilmaslik to'g'risida kelishuvda imtihon maxfiylik siyosatiga rozi bo'lishni talab qilinadi agar shartlarni qabul qilmasangiz sizda google for education sertifikat dasturlarida sertifikat olish sertifikatlash uchun imtihon topshirishga ruxsat berilmaydi texnik xatolar agar imtihon topshirishda texnik xatoliklarga duch kelsangiz biz bog'laning deyapti ushbu aloqa orqali yo'lak orqali muammo tavsifi va iloji bo'lsa skrinshotlar bilan bu jonni qo'llab quvvatlash emas hali ham savolingiz bormi o'qituvchining birinchi va ikkinchi daraja test qiling deyapti ho'p tushundirdinga bizda imtihon boshlash uchun bizga mana shu joy kerak hozir men internetim anchagina sekin bo'lganligi uchun men imtihonni boshlamayman xudo xohlasa sizlarga o'sha va'da ikki ming kishi bo'lganimizda albatta videoni davom ettirib ketamiz shu joydan ungacha sog' bo'linglar omon bo'linglar keyingi boshqa bir boshqacha bir dasturlar bilan ishlab videolarni davom ettiramiz lekin bu bo'yicha ikki mingta bo'lganimizda xudo xohlasa davom ettiramiz barchalarga sog'lik salomatlik tilayman